¿Qué, está pasando? No eres el verdadero maestro de tu destino. Si no estás listo para asumir las consecuencias. Esa sensación. De nuevo. Ah. <laughs> ¡Qué sorpresa! Dime, ¿qué te trae por aquí, maestro patada? Manipulance, vine a acabar contigo. Oh, ¿en serio? Pero sabes una cosa, yo no quiero que la diversión termine. <sighs> Nunca te habría aceptado como mi alumno, de haber sabido en lo que te convertirías.